ಆಸ್ಟ್ರೋಯೋಗಿ ತಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಷ್ಟೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗುರು ರಾಹು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಥಾನ ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅದೇ ಥರನೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಧನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನೋ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೋದಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಿಸಿಷನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ ಬಟ್ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಂಹರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ just accept what you have what you get ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಡಸರು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ಮುಂದುವರಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವಾಗೇ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಈಗೋ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಾದರೆ ಈಗ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವಾಗೇ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಕೊಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿನೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಕುಜ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ನೀಚ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೀಚತ್ವದಿಂದ ಕುಜ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ನಡೆಯೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೂ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಯೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆಸ್ಟ್ರೋಯೋಗಿ ತಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ